Um, mami, mi podaš nož na pultu, je tam za tabo. A to ni uredno? Um, ne, ne reže dobro. Kaj se dogaja? Nič, <laughs> prej še malo. Najzbolje. Ne, ta, ta je premajhen. A tale? Ja, ja. Kje pa je limona? Ja, ne vem. Pazi, voda vre! Pa, saj vidim... Kaj je bil ta zvok? Pa saj ni nič, mama, pa kaj je s tabo? Verjetno je samo poštar. A je vse v redu? <laughs> ja, ja, ja. Končno zvonec, pusar. Kdaj si pa ti prišla? Pa jaz sem že cel čas tukaj. Očitno sem danes res premalo spala.